Die aktuelle Flüchtlingssituation trifft ganz Europa, unter anderem auch Serbien. Dort ist besonders Preševa im Süden vom Land betroffen. Ein Teil der Albaner, die in der Schweiz leben, sind selber mal aus Preševa geflüchtet. Ein paar von ihnen sind jetzt zurückgereist zum Helfen. Wir haben Bilder von der Aktion, die der bekannte albanische Journalist Idro Seferi gemacht hat. Jasmin Wernli ununterbrochen das gleiche Geräusch. Schritt von Menschen auf der Flucht. Tag und Nacht. Jeden Tag kommen zu Breschewa über 3000 Personen über die Grenze. Tendenz steigend. Mit drin in diesem Chaos ist eine Gruppe von Leuten am Helfen. Sie kommen aus dem Thurgau und von Zürich. Sie alle haben die Bilder der Flüchtlinge in den Nachrichten nicht mehr vertreibt und unterstützen darum den lokalen Jugendverein, der seit Tagen für die Flüchtlinge im Einsatz ist. Just one moment. Please wait there. Es ist eine enorme Belastung für alle. Die Lage ist katastrophal. Also wir sind hier äh, überfordert. Wir haben äh, Hilfe organisiert. Wir haben uns zusammentun mit ein paar Leuten von Presche, Organisatoren. Äh, wie ihr gesehen es hat mehr als 5000 Leute da. Wir haben Nahrung mitgenommen, wir haben äh, für Babys, hauptsächlich für Babys auch, auch Sachen äh, gepostet, damit es natürlich äh, ja, damit es natürlich ein bisschen hygienischer ist. Also es stinkt, stinkt gewaltig da, es ist katastrophal. Sie ist von Zürich auf Preschewa gereist, Vanja Czernojevic. Sie ist 1992 von Bosnien in die Schweiz geflüchtet. Darum ist sie der Meinung, ich kann nicht einfach ein paar Posts auf Facebook machen. Ich muss helfen. Also ich bin gar nicht vorbereitet auf das, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, ich komme helfen. Wir haben Spenden gesammelt in der Schweiz, in Zürich. Sehr viele Leute haben mitgemacht. Ich bin hier angekommen, ich bin total schockiert. Also es sind Ausmaße, die man gar nicht erklären kann, die man gar nicht begreifen kann, wenn man nicht hier kommt. Ich kann es immer noch nicht selber verarbeiten. Zusammen mit dem Jugendclub Preschewaga ziehen heute Morgen ins Lager. In der Nacht sind wieder etwa 1000 neue Flüchtlinge angekommen. Da geht es vor allem ums Putzen. Die Hilfsgüter sind schnell weg. Es fehlt an allem. Der Staat und auch die grossen Hilfswerke mögen nicht nach. Und während die Helfer aus der Schweiz mit ihrem Einsatz fertig sind, fließt der Strom von Flüchtlingen weiter. Das Geräusch der Schritt hört nicht auf. Mit dem schließen wir die Berichterstattung rund um die Flüchtlingssituation ab und kommen zu den Kurznachrichten zusammengefasst von Samuel Fichter.